So, di sini ada sebuah requestan di Instagram yaitu dari channel Ilmu Islam. Tiga perkara paling indah mengenai orang Islam di Malaysia. So, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Tuh, dua, tiga. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله Okay. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تم تمنى رحمه الله ما شاء الله video آه، ini Ustaz Mohib Kholi آه، selepas sejurus saya tengok keadaan umat Islam di negara Arab khususnya di Jordan dan Syria. Uh, jadi subhanallah bila saya tengok keadaan umat Islam, umat Islam di negara Arab, di negara Arab, Jordan, Palestin, hatta Palestin yang mereka tidak boleh membezakan antara muslim dan kafir. Allah. Ya. Ada tiga perkara yang terlintas dalam uh, uh, apa nama fikrah saya. Tiga perkara ini yang menyebabkan saya begitu semangat Semangat berkubar-kubar kan? Berkobar. berkobar. Ha. Semangat yang berkobar-kobar nak cerita tiga perkara yang paling indah mengenai akidah umat Islam di Malaysia supaya teman-teman dan semua sahabat yang sedang dengar ni supaya menghargai kedudukan kita di Malaysia dan pegang utuh dengan tiga perkara. Masya-Allah. Yang pertama eh, insya-Allah eh, yang pertama mengenai akidah perbezaan antara Muslim dan kafir yang ni orang Islam kita di Malaysia memang faham tapi banyak umat Islam di negara Arab tak faham sampai sekarang. Yang kedua, eh, pencintaan, pencintaan, pencintaan orang Islam kita di Malaysia terhadap Quran. Walaupun orang Islam kita di Malaysia ni belum lagi uh, uh, mencintai ataupun tidak memahami sunnah, tapi mereka cinta Al-Quran. Dan apa benda berkaitan Al-Quran, orang Islam di Malaysia suka sangat dan mereka tidak akan bantah. Yang ketiga, prinsip keadilan tidak ada kezaliman melampau di Malaysia. Inilah tiga perkara. Yang pertama paling penting sekali. Perkara yang paling penting, saya minta sahabat kalau boleh share video ini insya-Allah supaya orang Islam kita di Malaysia menghargai negara mereka, menghargai sistem, menghargai akidah yang telah dididik dan ditanam dalam jiwa setiap seorang orang Islam yang duduk di Malaysia. Tak kira warna tak, tak kira warna kulit, janji awak seorang muslim. Sebab <sighs> okay yang pertama perkara yang paling indah perkara yang paling istimewa, perkara yang paling menenangkan hati saya mengenai orang Islam di Malaysia, yang pertama dia tahu perbezaan antara muslim dan kafir. Walaupun begitu orang Islam di Malaysia tetap menghormati orang bukan Islam tetapi mereka tahu batasan. Betul tak? Allah. Kenapa orang Malaysia tak akan bagi salam ke orang bukan Islam? Nampak tak? Dia tak akan bagi, dia hormat. Boleh hidup harmoni bersama, boleh duduk jiran, boleh uh, menghormati kebebasan dia tapi langsung tidak akan mengucap assalamualaikum. Kenapa? Kena, kerana umat Islam di Malaysia tahu bahawasanya dia ni bukan Islam. Tapi benda ini tak jelas bagi orang Arab. Ya, Ikhwani, selagi seorang itu bukan Muslim, selagi dia tidak mengucap Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selagi itulah kita tak boleh nak anggap dia sebagai saudara. Sebab kita dalam Islam di Malaysia telah diterapkan. Terap eh? Sejak kecil, anak-anak muda dia belajar di sekolah agama ke, di mana-mana. Johor, Selangor, di, di Perlis ke, Kedah, Terengganu, di Pening semua. Dia tahu, aku Muslim, dia ni bukan Islam, maka aku tak boleh anggap dia sebagai saudara. Masya Allah. Perkara ini langsung tidak diterap dan tidak dididik di sekolah-sekolah kebanyakan negara Arab, khususnya di Jordan. Akidah Tauhid di Jordan tak ada. Dan kena ingat, di Jordan yang saya duduk di sana, eh, rakyat Jordan ada Muslim dan ada Kristian. Walaupun bilangan Kristian di Jordan tak sampai 10%, tapi Kristian di Jordan mereka sangat mengelirukan orang Islam. Oh. Contoh, bila seorang Kristian meninggal, meninggal dunia, orang paling awal pergi mengucap takziah adalah orang Islam. Sedangkan tak boleh. Bila orang kafir, bila meninggal dunia, awak tak boleh mengucapkan sebarang perkataan seperti rahimahullah. Tak boleh. Mengucapkan rahimahullah tak boleh. Mengucap takziah ke orang kafir tak boleh tuan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam surah At-Taubah. Allah kata apa? ما وما ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين بله باقي نبي محمد صلى الله عليه وسلم Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga teguran untuk orang Islam. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tak boleh mengucap istighfar ataupun memohon rahmat Allah atas orang kafir. Tak boleh. Kerana Allah Subhanahu wa taala larang. Eh? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang juga kita istighfar untuk orang musyrik. Ini dalam Quran surah At-Taubah. Kalau tak silap ayat 117. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى walaupun orang musyrik yang meninggal ini Kerabatnya. saudara mara kita tak boleh kita boleh buat baik terhadap dia di dunia masa dia hidup tapi bila dia meninggal kita tak boleh istighfar ataupun tak boleh memohon rahmat Allah atas dia sebab dia bukan orang Islam tengok yang ni sangat jelas di Malaysia alhamdulillah di mana orang Islam kita di Malaysia dia tahu di mana patasan dia. Tapi di negara Arab, kalau orang Kristian meninggal, orang Arab, orang Islam sendiri pergi mengucap ataupun memohon rahmat ataupun memohon istighfar, memohon pengampunan untuk orang yang bukan Islam. Dan inilah yang paling indah di Malaysia. Di mana orang Islam di Malaysia, dia tahu. Dia tahu. Aku Muslim, dia Kristian. Tak boleh. Inilah satu perkara yang sangat indah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan perkara ini. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam ayat seterusnya, وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم sama juga Nabi Ibrahim AS permulaan Nabi Ibrahim AS mula-mula Nabi Ibrahim memohon pengampunan untuk ayah dia tapi bila dah jelas bahawasanya ayah dia, Nabi Ibrahim, bila telah terang bahawasanya ayah dia bukan seorang uh, uh, uh, yang sayang Allah, bila falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah bila Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada Nabi Ibrahim bahawasanya ayah engkau wahai Nabi Ibrahim bukan uh, bukan seorang yang sayang Allah dia musuh Allah tabarra min Nabi Ibrahim telah putuskan silaturahim dengan ayah dia sendiri Mula-mula Nabi Ibrahim kata, Qala la astaghfiranna lak. Nabi Ibrahim janji, wahai ayah, aku akan memohon pengampunan Allah untuk engkau. Tapi kemudian Nabi Ibrahim AS, falamma tabayyana lahu annahu adu lillah, tabarra'a min inna Ibrahim la awwahun halim. Nabi Ibrahim AS terus taat pada perintah Allah. Walaupun ayah dia, ayah kandung dia, tapi Nabi Ibrahim AS putuskan segala salatul rahim kerana dia Betul. orang kafir. Jadi ikhwani, alhamdulillah inilah satu perkara yang sangat indah. Kita kat Malaysia jelas orang Yahudi dan Nasrani tak boleh jadikan sebagai saudara. Kita boleh hormat mereka sebagai orang yang duduk bersama kita. Hak mereka telah di di Malaysia antara perkara yang indah hak mereka dijaminkan. Tapi kita orang Islam mas, kita tahu batasan kita bahawasanya dia ni orang kafir orang sembah berhala, orang kafir tak boleh memohon pengampunan langsung untuk dia. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut juga, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. Ba'dhum awliya'u ba'd dalam surah Al-Maidah. Eh wahai orang beriman, jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai awliya, sebagai orang yang ada hubungan mesra, sebagai orang yang kita percaya kat dia kita tak boleh ada wilayah kita tak boleh ada hubungan rapat dan hubungan yang uh, apa ni kita panggil hubungan percaya sangat dan serah segala kepercayaan kat dia tak boleh sebab Allah kata ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum barang siapa yang menjadikan uh, mencintai orang Yahudi dan Nasrani lebih daripada orang Islam maka dia jadi salah seorang daripada orang Yahudi dan Nasrani sebab itulah alhamdulillah perkara ini sangat jelas dan sangat indah di Malaysia. Jadi jelas insya-Allah. Baik. Yang kedua, yang saya suka sangat kat Malaysia ni, satu perkara yang sangat indah, umat Islam di Malaysia sangat menyayangi al-Quran. Kita bila baca al-Quran, walaupun masyarakat Islam kita, orang Melayu kita bila walaupun mereka tak faham al-Quran, tapi mereka boleh disayang. Dicinta al-Quran sebab dia tahu ini Allah. ini daripada Allah Subhanahu wa taala masyaallah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana-mana ustaz bila baca al-Quran subhanallah telinga masyarakat kita akan terbuka dan mereka suka tapi sedihnya di negara Arab khususnya di Jordan yang saya duduk selama kat sana mereka tidak menghargai al-Quran bahkan awak boleh jumpa orang Arab yang boleh menghina al-Quran wala haula wala quwata illa billah yang ketiga, apa yang ketiga nak cakap tadi? Tidak ada kezaliman. Alhamdulillah. Di Malaysia kita masih lagi ada ruang untuk menyampaikan dakwah dengan Quran dan Sunnah. Dan kezaliman yang kuat tak ada. Walaupun kadang-kadang kita tengok ustaz ni report pasal ustaz ni. Ustaz ni benci ustaz ni. Ustaz ni ada ustaz yang tuduh ustaz lain sebagai wahabi dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah, eh, kelebihan kita di Malaysia ada sistem undang-undang yang tidak akan menzalimi ataupun menindas mana-mana orang. Alhamdulillah Masya ini satu nikmat yang sangat terindah dan Keren inilah perkara yang paling indah yang saya nampak kat Malaysia. Mudah-mudahan insya-Allah uh, uh, teman-teman boleh kongsi kuliah ini supaya kita sentiasa menghargai Islam di Malaysia supaya kita sentiasa doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya jaga negara ini dan lindungi orang Islam walaupun ada uh, cubaan uh, musuh Islam untuk membecah belah kita sama ada melalui wujudnya orang yang uh, apa ni jarakkan saf ataupun ada gulungan yang cuba mempertahankan Yahudi dan Nasrani tapi insya-Allah umat Islam di Malaysia tetap akan memahami prinsip akidah iaitu al-wilayatu lillahi wal rasul. Kita sentiasa sayang Allah dan Rasul. Meletakkan cinta Allah dan Rasul atas sekali dan mencintai orang Islam dan jangan memohon rahmat untuk orang kafir. Paling penting tah mesti menanam perbezaan antara orang muslim dan orang kafir dan inilah yang paling yang paling besar wallahi ikhwani itulah perkara yang paling indah saya belajar kat Malaysia saya datang kat Malaysia ni tak ada janggut betul saya datang kat Malaysia umur berapa 23 umur saya masa tu tak ada janggut tapi alhamdulillah keamanan dan dan eh, eh, ke, apa ni keamanan pemahaman Islam cinta kepada Islam menyebabkan saya sanggup dan berani hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saya boleh simpan janggut di mana di negara Arab yang Islam ada kat situ awak tak berani hidupkan janggut dan uh, nipiskan misai mengikut sunnah Rasulullah dan mengikut sahabat tapi di Malaysia alhamdulillah kita masih terjaga doalah supaya Allah Subhanahu wa taala jaga negara ini lindungi Islam di negara ini kerana sekarang ini negara Arab dalam kucek kacik demi Allah saya cakap keadaan di negara Arab sangat kucakaci di mana orang Arab dengan Kristian dah tak nampak beza. Di Dikala musuh Islam sedang membina berhala paling besar di Dubai, di Emirat, iaitu dipanggil Abraham's House. Dan ini untuk menjatuhkan Islam, menghancurkan Islam dan gabungkan Yahudi dan Nasrani dan Islam dalam satu agama baru yang dipanggil Christian Islam. Christian Islam. Tahulah apa nama dia. Tapi Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi Islam makin ya. bangkit di bumi Melayu ni, di bumi Islam di Malaysia. Walaupun Islam makin diancam di negara Arab. Dan itulah satu perkara yang sangat saya hargai di Malaysia iaitu Islam boleh disebarkan dengan dakwah dan hikmah dan dengan Quran dan sunnah insya-Allah. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys. Wow dan tiga perkara ya tiga perkara yang disampaikan oleh Ustadz Mohib ini Masya Allah sangat-sangat uh, menyentuh sekali terutamanya kepada umat Islam ya dan mungkin orang-orang yang tinggal di Malaysia akan bangga akan hal ini karena memang mereka istilahnya yang sebagaimana pengalaman daripada Ustadz Mohib Khawli ini jadi merasa nyaman, merasa damai, merasa tentram, dan boleh melakukan apa saja istilahnya sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya di Indonesia juga, apabila ada orang istilahnya Muslim daripada luar sana akan seronok tinggal di Indonesia karena banyak sekali istilahnya uh, dakwah-dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh para ulama, para syekh, para ustadz dan lain sebagainya. Dan memang ini ya kita Indonesia dan Malaysia senantiasa insyaallah lah ya istiqamah dalam keislaman ya menciarkan nilai-nilai Islam di mana kita menunjukkan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam jadi buat teman-teman semua kita dan saya mengajak agar supaya kita senantiasa menyebarkan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita dan kita mencintai Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu yakti syafi'an li ashabihi di dalam uh, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu akan datang pada kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Tapi ada juga Al-Qur'an yang mana ketika kita tidak sudah istilahnya macam melecehkan, menghina Al-Qur'an, maka Al-Qur'an akan datang kepada kita menjadi musuh kita kelak di hari kiamat. Yang istilahnya boleh istilahnya memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan Al-Qur'an. Jadi kita mulai sekarang sesibuk apapun kita, mari kita belajar, mari kita istilahnya membaca Al-Qur'an penuh dengan maknanya ya, agar supaya kita tahu bahwasannya apa yang dalam kehidupan kita ini ada sangkut pautnya dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi kita. Bagaimana kita mau hidup enak? Bagaimana kita hidup istilahnya selesa dalam dunia ini kalau kita tidak membaca petunjuknya? Kalau kita senantiasa membaca petunjuknya, memahami petunjuknya, semua pasti akan kita lakukan dengan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah tengok video ini. Terima kasih Ustaz Muhib Khauli yang sudah share kepada kita semua. Semoga kita Indonesia, Malaysia senantiasa istiqomah dalam menyebarkan nilai-nilai Islam kepada seluruh dunia. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.